ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਬੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 117 ਵਿੱਚੋਂ 92 ਸੀਟਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਤਾ ਕੇ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬਹੁਮਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾ ਪੈਨ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕੁਰਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਿਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਤਰ ਕਾਟੋ ਮੈਂ ਚੜਾਂ ਉੱਤਰ ਕਾਟੋ ਮੈਂ ਚੜਾਂ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਦੇ ਉੱਤੇ 5 ਸਾਲ ਤੇਰੇ 5 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ 5 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਲਗਭਗ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਣਾਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਜੇ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਮੇਸ਼ਾ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲੀ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ 2600 26000 ਲਗਭਗ 26000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਤਨਾ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖੋ ਬੈਠਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਟੁਕਮਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 26000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਪਹਿਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਜੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਹੈ 300 ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨੇਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲੇਕਿਨ 300 ਯੂਨਿਟ ਦੇਣ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਦਨ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਰੰਟੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਬਚਾਵਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ ਖੋਲਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲਣੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਲਗਾ ਸਾਡੀ ਗਰੰਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹ 500 ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਓਪਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਖੋਲ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ 10.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆਗਾ ਔਰ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਗੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਟੈਸਟ ਉਸ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਉੱਠੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਥਾਨ ਹੋਇਆ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉਸ ਲਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸ ਲਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਨੇਤਾ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣ ਅੱਜ ਉਹ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਉਜਾੜਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਫੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੋ ਸਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਹਜੇ ਜਾਰੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੱਚੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਤਹਿਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਲਗਭਗ ਉਹਨਾਂ ਚ 14000 ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਔਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਈ ਕਈਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੀਰੀਅਡ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਗੇ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਖੋਲਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੋਰਨ ਚ ਭੇਜਾਂਗੇ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੰਗੀ ਤਾਮੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਸਕਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਦੋ ਬੈਚ ਬਾਹਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਬਣਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਊਗਾ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਲਗਭਗ 40000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਇਨਵੈਸਟ ਸਮਿਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਲਗਭਗ 1500 1500 ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟ ਸਮਿਟ ਹੋਇਆਗਾ ਮਹਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਪਲਾਂਟ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਸਖਾਵਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਈ ਆ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਟ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੂਗਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੌਖਾ ਵਾਦਾ ਹੋਊਗਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮਹਾਲੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬ੍ਰਿਸਟਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਊਗਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਨਿਕਲੀ ਸੀਗੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕਹੀ ਲੈ ਕੇ ਟੱਕ ਲਾਉਣ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁੜਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਾਰੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬੜਾ ਹੀ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਰਾਖਿਆ ਵਜੋਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਲਿਆ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਧ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖੜਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆਗਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕੁਝ ਕੁ ਚੁਣਿੰਦਾ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਅਲਾਉ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਆ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੇਗੇ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਆਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਸਿਰਫ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਣੋ ਮੇਣੀ ਤਾਨੇ ਮੇਣੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੀ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇਊਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਰੂਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸੂਖਦਾਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਖਦਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਦੀਨ ਜਾਂ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਦੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੱਪੀ ਹੋਈ ਸੀ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬਜ਼ੇ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਜੋ ਲਗਭਗ 90000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛਡਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ ਇਹ ਮਹਿਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਫਸਲ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਪੁਰਾਣੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੱਲੂਆਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਨਰਮੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਸੀਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆਗਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਰਤੀ ਪਾਣੀ ਹਵਾ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾਗਾ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਿਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੁਦਰੇਪਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਹੰਬੜਾ ਮਾਰਿਆ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਜੀ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਜਾਈ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਐਮਐਸਪੀ ਮੂੰਗ ਦਾ ਤੀਜੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਕੀਤਾ ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵੀ ਗਏ ਔਰ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਮਐਸਪੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬੂਰ ਪੈਣਗੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਇਹ ਮਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਕਰੀਏ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਪੋਤੇ ਪਰਪੋਤੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਆ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮ ਆ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੇ ਯਤਨ ਨੇ ਕੀਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਕਿਸ ਕਦਰ ਭਾਰੂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨਾ ਸਦਕੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਯਤਨਾ ਸਦਕੇ ਪੀਆਰਟੀਸ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਲਵੋ ਬੱਸਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਸਫ਼ਰ ਹੁੰਦਾਗਾ ਉਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪਬਲਿਕ ਮਾਈਨਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ 5.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਫੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤਾ ਉਹਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪਬਲਿਕ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਲਈ ਖੋਲੀ ਗਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਔਰ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਲ-ਸਾਲ ਡੇਢ-ਡੇਢ ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਛਵਾੜਾ ਕੋਲ ਮਾਈਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਵਾੜਾ ਕੋਲ ਮਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਈ ਸੀ ਪਰ ਲੇਕਿਨ 7.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਸੀ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੋਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੋਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਪਿਛਵਾੜਾ ਕੋਲ ਮਾਈਨ ਖੋਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਲਗਭਗ 2.5 ਤੋਂ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਵਰ ਕਾਮ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬਚ ਲੈਣਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 5 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਏ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਬਾਬਾ ਇਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ ਰਾਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਏ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਣਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 70 ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 80 ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 100 ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 150 ਕੇਸ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਬੰਦ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਬੰਦ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁੜਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੁੜਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾਗਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਸੂਬਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਸੌਂਪੇ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 23% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ 23% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆਗਾ ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਟੈਕਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਟੈਕਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਕੇਲ ਕਸੀ ਗਈ ਔਰ 23% ਦਾ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਕਸ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ 2022-23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 45% ਦਾ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ 6000 ਤੋਂ 6100 6100 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ 9000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਅਜੇ ਕਿਸ਼ਤ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ 9000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੈਵਨਿਊ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 6317 6317 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕਦਮੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਲਗਭਗ 6114 6000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ 6000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਢਾਲ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ 6114 6114 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਹਨ ਸੀਗੀ 148000 148693 ਲੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫੜੀ ਗਈ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਲਾਹਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸੀ ਸੋਰੀ ਲਾਹਨ ਲਾਹਨ ਜਿਹੜੀ ਫੜੀ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 174468 ਲੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਹਨ ਫੜੀ ਗਈ ਜਿਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 308 ਪੱਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਕਿੰਗ ਸਟਿਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਗੇ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਡਰੋਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣਗੇ ਵੀਡੀਓ ਡਰੋਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਰੋਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲਾ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ track and trace system excise ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰੈਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਸ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਰਿਟੇਲਰ ਕੋਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚੇਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਉਹ ਧੰਦਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 2020 ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੂਸ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੜਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 125 ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਾਲੀ ਫਰਜ਼ੀ ਗੰਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸੋ ਉਹ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ QR QR ਕੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਦਾ ਉਸ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਬੋਟਲ ਇਥੋਂ ਮੈਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬਣੀ ਆ ਔਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੰਜਮਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰ ਸਕਦਾਗਾ ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀ ਸੀ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੇ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੇ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ ਲਗਭਗ 9000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਗਭਗ 9000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 5 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰ ਕਾਮ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ Punjab state agriculture development bank ਨੂੰ ਬੇਲ ਆਊਟ ਕੀਤਾ 885 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਪੰਸਪ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਪੰਸਪ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ 300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸੌਰੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਲ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸ਼ੂਗਰ ਫੈਡ ਸ਼ੂਗਰ ਫੈਡ ਨੂੰ ਬੇਲ ਆਊਟ ਬੇਲ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਲਗਭਗ ਮਾਰਕ ਫੈਡ ਨੂੰ ਬੇਲ ਮਿਲਕ ਫੈਡ ਨੂੰ ਸੌਰੀ ਮਿਲਕ ਫੈਡ ਨੂੰ ਬੇਲ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਔਰ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਾਧੂ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖੜੀ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6% ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡੀਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜੱਜ ਸਹਿਬਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 2016 ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਯੂਜੀਸੀ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਪਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪਾਂਸਰ ਸਕੀਮਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਗਭਗ 1700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ 1750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਹ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਸਪਾਂਸਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋਥ ਹੋਈ 23% ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 42 45% ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 44.49 ਬੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਪੁਆਇੰਟ ਔਰ ਨਾਨ ਟੈਕਸ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨ ਟੈਕਸ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ 26.53% ਦੀ ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਆ ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਟਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਡਵੈਂਚਰ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਐਂਡ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆਗਾ ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੀ ਬਾਤ ਵੀ ਦਿੰਦਾਗਾ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦੀਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੇਠ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ